बिसमीम जी मैं आपके सामने मौजूद हूँ Sheikh Imran Shafiq Shafiq son master tile display centre Gujranwala से मेरा आज की वीडियो बनाने का एक मकसद है जिसमें हमारे शोरूम के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर व्लॉगर्स आते हैं और छुप के वीडियो बनाते हैं और उसको छुप के वीडियो बना के अपने पेजेस पर अपलोड करते हैं तो मेरा उनके लिए एक मैस था कि मैं उनको एक मैसेज दूं ताकि वो हमारे पास ऑफिशियली आएँ हमारे पास टाइम लेके ऑफिशियली आएँ उस पर वीडियो बनाएं प्रॉपर हम उनको इंटरटेन करेंगे पूरा और पूरी उनको सहूलत देंगे आराम से बड़ी बेहतरीन वो वीडियो बनाएं जो अच्छी भी लगे मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखा है कि लोगों ने बनाई हुई हैं लगाई हुई हैं जिस पे वो प्रॉपर सही तरह हमारी प्रोडक्ट नहीं दिखा पाते हमारे शोरूम को सही तरह दिखा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कोई हमसे एथोराइज को कोई उनसे हम हमसे कन्फर्मेशन नहीं की होती कोई अप्रूवल नहीं ली होती अगर वो हमसे अप्रूवल हमें फ़ोन पे अप्रूवल लें हमारे साथ एक डेट टाइम फिक्स करें हमारे पास आएँ हमारा ये शोरूम आप उसको अच्छी तरह देखें अच्छी तरह वीडियो बनाएं हमारे बंदे हम आपको अपने साथ प्रोवाइड करेंगे जो आपको वीडियो बनाने में मदद देंगे और एक आप अच्छी वीडियो बना के उसको अपलोड करेंगे तो वो अच्छे तरीके से आप उसकी अर्निंग भी कर सकेंगे तो हम आ, हम हर तरीके से कॉपरेट करेंगे उनको आपको इंटरटेन करेंगे और भी जो लोग हैं टिकटॉकर्स हैं या और हैं जो भी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं हमारे शोरूम पे आके हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे पास आए ये स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं आप इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें या कॉल करें तो इन ताला एक ड्यूरेशन आपके साथ टाइम सेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकेंगे ताकि आप एक बेहतरीन जब वीडियो अपलोड करें तो आपके चैनल का भी नाम होगा और हमारे गुजरावाला का भी नाम होगा कि अलहमदिल्ला गुजरावाला में एक अच्छा शोरूम है जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं ना कि वो छुप छुप के बना रहे हैं वीडियो टेढ़ी आ रही है सही नहीं आ रही और हम प्रॉपर आपको प्राइस के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे किसी टाइल आप लोगों को अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं जी ये टाइल सस्ती है ये टाइल सस्ती है हम आपको पूरी इंटरटेन करेंगे तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ इन ये नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं हमारे और आप हमारे पी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये मोबाइल नंबर भी चल रहे हैं तो आप आइए हमारे पास कॉन्टैक्ट करके आइए और प्रॉपर एक वीडियो बनाकर उसको अपलोड करें ताकि आप बेहतरीन रिजक कमा सके थैंक यू अल्लाह हाफिज़ हमारे फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को दबाना मत भूलें मजीद अपडेट्स के लिए एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हमारी शफीक सन्स की ऐप डाउनलोड करें